Oh, widi maani owebisiyaga magere maani ganja maani mm. bw'oba mu bakazi bonna baalabye mu biduula ne gye babeera yonna teri yali amutegudde ku mukazi we wa waka mm. nga pasita <laughs> olwafuna ssente bijunjulu ne bikutegula mm. muwe kurediti ah, ensonga zabapasita zenyina tuzitambuza ngaekisiyaga kitabuse okusinga kiri nnyo mu bantu bebagamba abo abalokoleka tukyogere bwekityo ekisiyaga fe abakipromotinga first of all tupromotinga nnyo waaka w'abantu ababi atya batya bwe tumanya nti musiyazi akubye oluyimba tetumubuulira kituufu nti oli musiyazi Mm. singa tuboola abasiyaze singa tuboola ekibi ani yandikyeyaasa kayima anti nkubuulira webali n'abalala abasiyazi bakkeko baaliwo hmm. abasiyazi abalala baani abasiyazi abalala baani bajuli muteesaasira abasiyaza abalala baani bakomediyani waliwo kerekere n'abalala bangi ensi yamanya abantu bano bye beekoza ne direction gye bagendamu nesigala ng'ebawagirira mu mbeera eyo ne kibayamba okupromootinga ekibi kyabwe singa tutunuulira omuntu mu society nti akola bye tutaagala lwaki tumuwa values gwe genda ku internet osinga abasiyazi likes eh, obasinga following kati ani abawa amaanyi mukuba wamaanyi mu kibi kyabwe kyekibalowoozesa nti kyebalina okukola singa tubakyawa tubalaga ekibi nti kibi ddala omusiyazi n'anoonya waayitanga buli omwamuga oyo musiyazi musiyazi tonsemberera anaddamu kuyitawa eh. okitegedde mm. ekisiyaga ffe ffennyini abalina okukirwanisa kuba bikolebwa mu mayumba gaffe mu komyuniti gye tuli naye abantu ababawa ebbeetu yeffe abbye ebooda abbye akasimu lwaki mumwokya na bipiira asiyaze omwana n'omuleka Ah, oyambako okutwala abantu mm. ebweru waliwo ekyogera nga bagamba mu abantu abamusibe balimu mm. baba banoonya mpapula simanyi bazibakola batya ensi ezimukuba mm. nti zibyaa busiru bunaganya butagala kukola golowooza abali ebweru bonna bonna basiyaze bonna tebalina mpapula naye abaagala okwefuula abakyala bamuwase anti abanauganda baffe bonna baba bakyala eh. bamuwase bamulye ebbina <laughs> hati kyenkubuulira bulya lya bwongo lyerikufuula omusiyazi Eh. bwongo bunafu bwokulowooza nga kaberege hmm. naye ate n'embizi naye emanya nti ono omwa eno nsajja eno nkazi wali olabeka embizi erinyira ensajja ani kyenkubuulira naye omuntu waatuukira okuyiika windo omutwe gubeere empute alowooze nti eno katonda gye yatonda okufulumya obukyafu ye gyalina okweyagalira <laughs> ati kyenkugambye omusi yazi yenna gwe tolowooza nti banoonya mpapula bufunda bwa bwongo nabwongo bunafu bwe bubasumbuwa oh. scientifikale bw'ogenda n'onoonyereza mu sayansi ddala ekyenda kyemabega kikola mulimu ki katonda musiru katonda musiru yandikutonze ne feelings nga tolinawo ozisa ate ogenda n'obitunuulira nga kirina n'abaana Mm, tekizadde ne ku baana mm. gwe yalowuza ne kugeemu gwe omwana n'omugamba nti owaayi nka njagala kugendako <laughs> mpa ku mazzi naabeko n'agakuwa kati bw'obeera ne musiyazi munno omusa akuwaki yalowuza ku mwomuga abaana ge batuyiira wano okuva obufi kati oŋŋamba otya nti osobola okugenda ku musajja munno eh. akale ah, bw'otuuka okwagala ogemuga ageemuga ah, <laughs> eh. omusajja munno akuwaki <laughs> <laughs> ategegubulira abantu bano tubagambe tubalage eh, ekyabwe kyebalimu eh, nti kiswaza mm, eh. bwe bajja okuyiga mm. okitegedde bulungi naye bali awo beeyagalira mu kibifo ababawo amaanyi gwe mutunuulire bweomulaba ku kkubo nga musajja musiyazigge omulage era ogambe n'abalala oyo eno gye tusabira ag'emugga ye bamuwakazanga <laughs> okitegedde jena abaana gyetuwe gamba mukwano mukwano gye batuweera ebyalo yaali mukazambi mm. okitegedde ekyalo kibaboole babalage okuwunya kwabwe mm. okitegedde baba batya okwogera ku bintu nga bino mm. kati ti uganda bayinza okutya okwogera ku bintu bino walosimanyi abatuwa obuyambi bayinza okwediima biki n'ebirala gwe nkulawo ovumbu okyogeza toyinza kubaamu naako n'ogamba ati ekisiyaga kyazikiriza omulembe mulamba ndi proud bayibuli kyogerako kulani ekyogerako eh, ebitabo byonna nze ndi purawudi n'omukisa go katonda gwampaddeeka hmm. katonda yatuyimusizza yatujje buli muwamu wonna tebakulimba nti bw'omala okuyimuka n'oyingira ebisiyaga ojja kubeera w'amaanyi tunuulira ababiyingidde baliriddawa kerekere yali wano ng'akuba komedi kati akola ki wali olabyeyo nesikiiti ye neemu etambula agoberera kakundi k'abasiyazi banne tunuulira juli muteesaasira abantu abo bagenda kwejjusa obulamu bwabwe bwonna Mm. ensi egenda kukukyawa ejja kukyawa abaana bo katutunuulira abaana bajuli mutesaasira tetugenda nnyo mubaana nekambaweeko that kuru mm. abaana abo bayimba wano be batwala naafrican got talent mm. ne wali owuliddeko oluyimba lwabwe olutambula akitegedde ah, eh, ah, kati olabye ekikolimo n'ekibi ekibi kyamaama kisobola okuzikiriza abaana abaana bajuli mutesaasira balina talenti naye tewali we bagiguza bw'otunuulira endosimentis ez'amaanyi teryayagala kukola nabo lwaki olw'ekibi kibi ekisikira okuva ku maama waabwe tunuulira omwana omuto ferisita wano hmm. mwana munaku naye akulaga akuba ennyimba ze hmm. eh! tunuulira fresh kid hmm. tunuulira bebi gloria ensi ebendoosinga ebaagala olw'okuba nti bali mu kitangaalo buli lw'oliyingirira ebisiyaga birikosa paka kumwana asembayo mufamireyoaiubuliratunatera okuzikirira naye tetujja kukkiriza eh, waliwo nejo kesi yabadde ku polisi ekira hmm. ngaomuyimbi omu ekizodasi hmm. nga luwo omwana gwe bakute ne bamusiba hmm. ye agamba omwana yamulyako sente ze omwana we yavuddeyo n'abyasa n'agambanagamba ekinsibya si kya ssente ah, ah. ensonga yali yakuyita mabega sirina bujulizi kwekisodas oba musiyazi naye ekizampo zonna n'ebigo byaliko ndabira ddala nga katonda amubonereza lwekyo hmm. amaanyi ge yali alina enyimba ze yali ayimba n'olwaleero waali ogwo omulembe katonda agenda gusaazizaawo ddala nga bweobuuza omwana wange nti ekisodaasi omumanyi nga tamumanyi <laughs> hmm. kyova olaba abayimbi abamu enyimba zaabwe ziyitingawa wewaggwanga naye nga bwomubuuzaako nti gundi mumumanyi nga si baserebuliti wano tebalinaawo kitiibwa tewalinaawo abaagala tewaliwo abalabanga bamaanyi mm. naye nga bwe bagenda ebweru basita ah! ebikitegedde okutabuka naye waliwo abantu bama batategerekeka ogamba mm. abantu baboola abantu omuntu ayinza tegeera ku kyowa ekisiyaga nti ono e, gye beekoza ekisooka bo baziyita nti feeling kyenzikiririzaamu nti feeling zisobola okubeera feeling ekibi omuzimu ze firinginbagaffe twazaliwa firingi naffe tuzesanzeemu buli muntu yenna akemebwa era alumbibwa omuzimu omuzimu ze firingi embi mumuki mu muntu okitegedde mm. naye ffe tuyiga bwe bazikontrolinga nga tukozesa obwongo mm. twandibadde tulwana bulwanyi naye olwokuba tulina sense of human obwongo tugamba katuteese Lwati tetukozesa feeling eri ngamba tetutegeeraganye twekube ngumi. Mm. Kuba ekisiyaga nakyo kibinga bwola bebirala bwe bikola ki bwe bimenyebwa. Nti nsobola okusalawo olw'okuba siina ssente nyingirira eky'obubbi. Mm. Okitegedde mm. bulungi. Mm. Naye olw'okuba nkimanyi nti mu bubbi kibi nsalawo genda okukola. Kuba bw'ogamba nti ekisiyaga feeling ntuufu omuntu ddembe lye nange abbye nassa omuntu kubanga eyo feeling eze mu nze nange eddembe lyange lwaki ekibi kituuka ti that moment katigole nti okubeera eddembe ly'omuntu hmm. kubanga kibi kibi kibi firingi gye zikusindika wavaayo kazambi <laughs> ofunirayo otya essanyu hmm. lwaki tezikusindika ku musajja ku mukazi munno muzaale abaana tulaba nti ekintu kino kinkozesa bubi okunsindika mu bubbi okunsindika mu butemu hmm. lwaki sikusindika ku musajja muno nti ewava kazambi gwe gyoba olaba essanyu fe abasajja abalinamu n'obukodyo tugaa gyewaayo kangweko ne kugundi Hmm. kati mwemukola mutya mu mbeera eyo <laughs> ati tuwulira kati abaana mubajjeewo tuwulirire basajja bannaffe fe abaana abasomesa abakugu mu by'omukwano munange kamusanyuseemu ne mukusitayire eno kati mwe abasiyazi mukola mutya ani kubuulira abakazi mamukoma ku sirimu yekka abakazi mubatwale mubakebeza ebirwadde byonna <laughs> eh. bwozuula munno nga tayewukana naawe mweyagale ne bayibuli ekyogera <laughs> ffe gyetukwira abakazi ebbakuli omusiyazi okola otya abantu katubalage nti muli akazambi <laughs> kati firingi era ffenna ze zitusindikiriza nolaba nga munakigwana kati naawe firingi bwe zijjanga naawe okola kiri eri bannange bantu mmwe muli batooletoole muli babi nnyo temulina magezi mugenda kuzikirira tolina bwoyinza kuŋama nti olina obwongo omusiyazi mulaba ali emputa alinga embizi toyinza kuŋama nti gwe wava kazambi firingi gye zikusindika okufuna essanyu okimanyi nti abasiyazi bajja kutuuka olunaku lumu hmm. omulabe ng'aliira ddala kazambi yennyini mu ttooyi agee nti firingi eddembe lyange eh, okulya kazambi kubanga eyo kyenjagala okulya hmm. <laughs> otutegedde bulungi ah, nga tugenda okuba nga tunzika mukulu calvin ah. kino kyo kitukolera oweeyooko okubuulirira eri abaana especially abajja mu mbeera eyetutumu ah. tulaba abaana ba tiktokers bajja ettuma libasinze amaanyi mm. badansa katugendeku mm. kale mu bayimbi tulina muyimbi munnaffe mm. wadde efaabamu tetuyimba yava mu getto najja alienskin naye eh, embeera bikanga bagamba amalala galinga gamusinziza amanyi tubayo okubuulirira eri abavubuka mm, so a problemu eri ku nsonga ya land skin alien, alien skin yeah. eryemu butategeera industry eno anti tagitegeera osooka mm. n'omanya abazze mu mbeera gye nzize mbamaliriza batya mm. mukwano twalinako ku likodi era butida baka abasajja banyuma twalinako ku lusuku lwa seminti okitegedde kati bwe bwoba olowoozaidi twalinako gididi mm. ate n'oyo tetwamuwa nnyo platifoomu naye ate naye eh, yaliko eh, yaliko mm. kati so bw'otabeera ambo mu indastry eno n'oyigira ku bakulu tolina lugendo Hmm. gwe bwoba olowooza ekyokkuba oluyimba ne lumalako wiiki emu kyekituufu kyolina okukola waliwo nezitajja kutuuka mu lunakuyagambaakawulu tebalina kye bamugamba weyasabiriranga okutuuka kati yayitawo nadda amalala gakulembera ekigo indasitry eno tebagikwata bwe batyo tebagikwata bwe batyo hmm. olaba buli omw akuwera omukaminga mangu manya nti n'okugwakwo hmm. ekikula amangu kikola ki kifa mangu yeah. ekikula amangu kifa mangu ize go toba na nsonga yonna lwaki oyimirirawo kubanga bw'otunuulira oluyimba olwakuleeta alien skin tonnawuza na myezi esatu ku platifomu terukyaliwo <laughs> abantu baluvaako dda siti ya ddenjo ziyimba nga history naye nga tonnaweza myezi emeka myezi esatu Mm, atiye buli wiiki atatoyinzaandi nkubuulira kati atazirwa olo keyakata kano kenyini era akogera ku mbeera gye bamukutteko yenyini yeekubye ekigonze nkubuulira waano olina okubeera ambo fena tuli badgeto yuti Mm. nese kya tukulembeza ate era teri ya kugamba nti olina kubeera geto uyuti si achievement mu bulamu mm. so toyinza eyo modi gyotambuza babobi waini baagigezaako dda yabalema babebekulu baagigezaako dda ne bagyeyambula nga talina gyebyokubeera eh, eh, mu geto okubya akagoma ka lubendera naye olowooza oba bakuze emyaka tuno gyemyaka ino bikolera myaka baali tebakuze emyaka naye one eyo fashion tesobola kutambuzibwa simpule tutunuulire hmm. olaba olaba olaba olaba abayimbi ab'amaanyi hmm. abakubye ku nyimba atuuka n'asirika naye gweziza ezitamumalaako wiiki ojja kumusanga alinga loki jaya nti enkya ngaalinga kireva gye nti kyenkugamba eh, bibakola ebyo eh. hmm. so muleme kulwana kudduka speedi kwetwala mu depression mm. Mm. kola ebintu ku peesi yabyo mu kaseera kaabyo osobole okubeerawo n'enkya mm. ekikula amangu kifa mangu mm. byewandiko ze ng'oli sito bikola oli apukaamingi onaamalako ne indasitry eno entalo ojja kuba na nyingi okusinga abawagizianti kyenkubuulira you need to concentrate oddemu osoma ebitabo bino amalala gakulembera ekigo ebintu munnange bikwata bwotyo nga bw'oyagala naye oli ku flying pan emwokya okay so tubaddeko wanewo omukulu calvin kayanja olunaku olwaliro simanyi obakadege katukutte kubanga tulina bannafu abafulumye eggwanga ne bagenda edubayi okuba ekyeyo baddeko ne kayo wisdom ngaagamba isima oba osobola todda mm. sigala eyo mm. otusabe calvin atuyambe mm. akukolere bazita working permit osigaleyo oba ne bakakalamu bonna basigalireyo ddala bwe bakoze batya akyatuyambyeko abantu abo batwalira ngaemyera edubayi bagezenga myera tebagendedde mu byayiulira kyannaku nyeera kiswaza nnyo nti omusajja akeera okukubira gavumenti akadingidi nga bwekoze obulungibulaya ne uganda airline teyagiwagidde kugenda dubayi ah, ah, ah, wano kaye bwe yafunira ebizibu ku uganda airline mm. yavaayo ikyuli n'agamba oyo yagenzeera etyo olw'amalala ge mm, mm. naffe tumubuuza gwakeera okutulaga nti gavumenti ya uganda ekoze ebirungi bingi lwaki tewawagidde uganda airlinea ah, ah, ah, nga gwe ngaomuntu gwe batatudde mu myera nga mugugu mm. obaako n'opusyoni nti kampite wano okusinziira ku bulandi yange nze akulira ababuloga bonna tulina okutumbula ensi yaffe katukozese uganda airline yakikozeeko Eh, bajaganyanga bagenda mbaddemanyibulira eh. gwe bw'oba ogamba nti oli pulezidenti w'ababuloga bonna ng'ogenda ne dubayi n'owaana nrm nga gavumenti bwe yakuwa offices ne intaneti mutumbula bintu bya uganda lwaki ogenda edubayi isima teyakozeseza uganda airline anti kyenkugamba kati one okola ebintu naawe nga tobirinaamu suubi otembeeta n'okutulaga uganda airline nga bweri ennungi naye nga naawe tosobola kugiyitiramu ekyo kimu isima bw'ova edubaayi n'odda wano n'oddamu okulaga gavumenti eno nga bweyambye abantu nga bwekoze ebirungi bingi ojja kubaako ekikyamu teriiyo muntu alinnya nnyonyi n'agenda bweru n'amalayo nnaku ssatu n'asigaza ezuubi mu gavumenti za afirika oyise ku nguudo zimwasanjala ezinyirira eziwunya n'akawoowo ng'odda wano ng'odda wano olinga ali mu bikata bya lumonde <laughs> Ebyennyanja biyitidi bwa. Mm. Buli agenda ebweru bw'oba wamala obudde bungi mu Sweden omanyi baamala obudde bungi mu muzira. Mm. Okitegedde mm. n'atafaayo nakumanya nakudifurisheetinga between a good government, a eh, eh, eh, progressing government n'etudibya obudibya. Okitegedde kati yisima ebbanga lye wamala e Sweden bw'oba tewasobola kuyiga ki kye twetaaga kukolera bannayuganda Uganda. Uganda. Mm. nga tokiyigidde dubayi ojja kuba mutumba tuutu obaekyufu akimanyi asimba busimbi luseke ati kankubuulire sikusimba luseke ne uganda airline yalemeddwa giyitamu nga kikinyi era kankubuuza isima wagenze bweru kuyomba n'abantu oba wagenze kucyakala twanditegeddeko nti namukadde agenzeko mu vacationi naye ate wagenze kutankulirayo ntalo n'ayanisikini eh, eh. bwoba ogenze ebweru ebye uganda byesonyiwa ogenze mupata ate ogenze kuyomba anti kyenkugambakati kyenkugamba nze bwe nabagambye nti bagenze kubonaabona mwagambye ennimba omuntu atali stressful otankuula otya entalo Adrian mm. Skin muleke ali mbulamu bwe ali mulembe gwe emyaka gyakuleka emyaka gyakuyitako yisima abaana baleke bajoge emirembe gyabwe bakoze malala kati gweraba emyaka gyolimu ne wojogedde abantu <laughs> Let these people bakole ebintu mu myaka gyabyo and I realize lecture isima ku nsonga eyo na stage yabuka kati gyabyo Ee yabali yeni skin mm. kuba kati bwalaba yeni skin nga atambula agoma mulideko show isima yayagala vimbe vimbe <laughs> yayagala joge joge kumi miaka kinana isima eh. wetaga mukisakati kyanabagereka ze puroguramu zolina okugendako kati mupapapata okoleyoki byana biwala bisitudde ensambi bwebiti okoleki emibiri enkadde aba jajja gwe twandibuuziza nti mwali mutya mugye ekinana ebikoyi byalinga bitya eh, nawe eh, otunula ku nsambi yagenze ekiriyaani bwakikwatako bwati bagenze edubaayi okubonaabona ne badda na mu ntalo kuba omuntu agenza oconcentrati ngaobeereko mu bulamu obw'okweyagala ate otandika otya okutangula entalo ne bwolese wano twandikulabye oyombagana n'abawalabu bagagga <laughs> nemulayo wadde kalokoca ne dubaayi akaba wa platifomu nti kale omuwalabu abajjeko intaviyu nawe weyita pulezidenti w'ababuloga e uganda <laughs> yagenze eri neyasigadde uganda ati yasigadde uganda bawano ani abatololetingaabo mm. musajja mukulu myaka kyenda okyayogerera generation eno eh? anti kankubuulire kino teri yamulonda buli lwala bamutwalako pulatifoomu ngaavaayo kuba kati olaba n'okugenda mu papo pate namala kumugamba nti ŋŋenda europe eh, <laughs> eh, n'agamba kaŋŋendeko edubaayi wensobola okumpi one aliye ni sikini kakole byakola mu myaka ki myaka gye isima bino byonna amulabanga e, e, e, e, e, amutwalako shamu lyobubye nnyo mm. namukadde yayagala ajoge wa yayagala amanye bino yayagala abeere n'abakazi abato yayagala abeere n'abakadde kyova olaba buli muntu alina okukola ebintu mu myaka gye ojja kufiiringa jerase ku bavubuka abato naye nga simpule wakaddi wadda mm. okay kale uh... mm. yapụ sɛ wɔ namba na gye mu